С вами Тодором, и это видео, в котором я расскажу, как я пытаюсь добыть прекраснейший Soulborn Axe в Shadow Skull Tower. Надеюсь, моего опыта окажется достаточно, чтобы осветить все необходимые детали, но если я чего-то не знаю или в чем-то ошибаюсь, пожалуйста, поправьте меня, оставив комментарий, это пойдет на пользу всем. Что необходимо для быстрого фарма? Первое – высокий уровень и как можно более хорошая экипировка – чем выше ваши характеристики, тем меньше урона будут наносить вам мобы, и тем быстрее вы будете их убивать при необходимости. Второе. Форма для перемещений. В идеале постоянная форма, но можно использовать и одноразовые, причем если вы будете открывать только редкие сундуки, то форм понадобится немного, так как выходить из формы придется редко. Есть еще две вещи, которые могут ускорить фарм. Первое – второй персонаж. Второе один или два товарища для совместного фарма. Расскажу подробнее об этом ближе к концу видео. В этом данже, как и в других, сундуки бывают трех видов. Common – обычный, Uncommon – необычный и Rare – редкий. Из всех сундуков падают зелья здоровья и маны, а также части сета Ороку. Ботинки и наручи из обычного сундука, доспех из необычного, маска и плечи из редкого, ну и оттуда же падает топор, который нам и нужен. Вы можете проходить данж целиком ради золота, материалов для крафта или шанса получить шапку Некрохена, которая выпадает с финального босса при условии, что на втором этапе он превращается в Некрохенсера, вероятность чего составляет 1%, а то и меньше. Я же буду рассказывать о более быстрых способах фарма, целью которых является не полное прохождение данжа, а поиск и открытие максимального количества сундуков за минимальное время. Порядок действий такой. Телепортируемся в лобби, используя команду Join Skull Tower. Если вы играете на телефоне, скопируйте эту команду. При игре на компьютере можно нажать Enter для активации чата, затем стрелку вверх для повтора предыдущей команды и снова Enter для ее выполнения, так что копировать не обязательно. Входим в данж. Если вам попадается комната, в которой не появляются сундуки, телепортируемся в лобби. В противном случае пробегаем комнату, ищем сундуки, открываем их, затем находим безопасное место, я все это дальше покажу, и телепортируемся в лобби, начиная цикл заново. Сундуки могут появляться в строго определенных местах, однако вероятность появления сундука и его редкость определяется случайным образом. Вы можете фармить полчаса и найти три редких сундука, а можете фармить полтора часа и в результате находить только обычные и необычные сундуки. При входе в данж вы случайным образом попадаете в одну из семи комнат. Для начала запомните эти четыре. Раз, два, три, четыре. Если вам попалась одна из этих комнат, увы, это не та комната, которую вы ищете, телепортируйтесь обратно в лобби. Теперь же рассмотрим оставшиеся три комнаты. В этой комнате есть три места, где появляются сундуки, Когда захотите вернуться в лобби, забегите в этот угол и не отпускайте кнопку вперед, пока не увидите надпись, сигнализирующую о том, что вы вышли из состояния боя, и уже после этого можете телепортироваться. В этой комнате сундук появляется только в одном месте, Так же как в предыдущей комнате, вбегите в угол и я рекомендую при этом прыгать, чтобы мобы быстрее от вас отстали. Здесь очень часто бывает так, что необходимо подождать, пока надпись о выходе из боя появится второй раз. Впрочем, на это уходит всего лишь пара секунд. В этой комнате сундуки появляются в двух местах. Приятной особенностью этой комнаты является возможность спокойно зайти в портал в конце, перейдя таким образом в новую комнату вместо того, чтобы перезаходить в данж. Теперь о том, как еще ускорить фарм. Если у вас есть второй персонаж, добавьте его к себе в пати и поставьте его прямо в портал, ведущий в данж. Таким образом, вы можете не использовать команду, а просто телепортироваться к своему второму персонажу, благодаря чему вам не придется каждый раз пробегать лобби. Вы будете появляться в портале и сразу сможете зайти в данж. Если у вас есть один или два товарища, которые тоже заинтересованы в получении топора, вы можете помочь друг другу. Фармите сундуки одновременно, каждый в своей приватной копии данжа, то есть большую часть времени вы не должны быть в одной пати. Но как только вы найдете редкий сундук, кидайте пати своим товарищам, чтобы они могли к вам переместиться и открыть сундук вместе с вами. Однако здесь есть ограничение. В одной копии данжа может быть не более трех игроков, так что у вас не выйдет помогать более чем двум друзьям одновременно. А если у вас пока нет друзей в Adventure Quest или их слишком мало, приглашаем вас в нашу гильдию Red Sky. Опыт игры и уровень не важны, будем рады всем русскоговорящим. У нас большое дружное сообщество, в том числе присутствуют опытные игроки, которые будут рады помочь и поделиться знаниями. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться. Удачного фарма!